Zbudujmy namiot w miejscu spotkania Potrzeba tak niewiele W namiocie można z nim porozmawiać Tak jak z przyjacielem Twarzą w twarz z przyjacielem Twarzą w twarz Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie Będziemy je przeżywać razem z Ojcem Świętym e, Franciszkiem. Do obu naszych cysterskich parafii w Mogile i na Szklanych Domach przyjedzie młodzież z Czech. E, tutaj będzie Wasze Narodowe Centrum. Jesteśmy e, wdzięczni za Waszą obecność. Pragniemy ją przeżywać razem z wszystkimi naszymi parafianami, szczególnie w tym roku, w którym przypada 1050. rocznica Chrztu Polski, który przyjęliśmy z rąk Czechów. Przybywajcie.